Hi, my name is Kaiyuan。今天要来跟大家分享一下拍摄 Dance Cover 的 Behind the Scenes 影片。那为什么要做 Behind the Scenes 影片呢？主要就是如果有缺点或者是做不好的地方，我们希望在未来创作。 尽量不要再重复发生。那如果有优点啊，或者是做的很棒的地方，希望在未来的创作可以继续延续下去。那这支 dance cover 的完整版我会放在影片的上方或下方链接，有兴趣就去支持一下。这次拍摄我是摄影、剪辑跟调光，所以我会把这三项所有的优缺点全部都列出来。那我们先从缺点开始。第一个缺点就是使用电子影像稳定器的时候，你除了三轴要自己手动去调整之外，你其实还要再深入进去你的 app 里面做马达的。 出力调整，那现在大部分的电子影像稳定器都有自动的校正马达出力的校正，那我觉得自动马达出力的校正就大概是六十分堪用的等级。那如果你要达到， 一个更好的境界，就是让你的影像稳定器发挥到最大的功效的话，你要自己去手动去输入你的数值会比较好。就是马达出力的数值越高越好，但是你又不能让它有奇怪的碎震。就如果你出力太高，它会开始有一点奇怪的震动，就像是我拍摄当天一样，拍一拍忽然有奇怪的震动。那当天我又忘记带我 Ronin 专门用的手机，所以我没有任何的 App 可以做调整，我只能用它的拇指控来做自动去校正。 所以就只有六十分的稳定效果。现在的解决方法就是把我每一只手机全部都安装 Ronin 的调整软体，这样我只要拿起手机，我就有机会可以去调整我们的 Ronin 稳定器的出力，而不会让它一直在那里发疯乱震动。第二个缺点呢，就是没有好好的走路。那稳定器在低角度的时候。 很多很多的小碎震，拍起来效果不太好。那之后一定要记得要认真的走路，才不会有那种奇怪的小碎震，那些都是可以避免掉的。第三个缺点呢，就是我们镜位高低的分配有一点问题，就有的时候要高不高，要低又不低，卡在一个中间尴尬的位置。还有中心点画面对称的时候，不知道到底发生什么事，可能是荧幕没有开那个中心十字之类的，尤其是五道对称的时候特别明显，就整个是超级偏左边或超级偏右。 右边看起来就真的不太舒服。那之后我就要特别注意一下，要么就是看荧幕上面的十字，不然就是 BMPCC 里面有内建 HDMI 输出也有一个十字的功能。反正就十字要打开才知道中心点到底在哪里。用肉眼判断，其实有的时候是分辨不太出来的。那之前我讲到左右 track 同一个物件效果非常好，要继续保持。但是我又发生另外一个问题，就是我们来不及回到中心点，就可能我们 track 一直 track，然后。 来不及回到中心点，尤其又是那种对称的队伍，特别明显。那拍好跳舞影片，你除了要学一下跳舞的部分，就好像在跟他们一起跳舞的感觉，一起律动。那你的音乐也要学一下，就让你知道你在节拍的哪里，还有整个音乐的起承转合，你要怎么推进推出，或者是你要做任何的效果，这样就可以让一支跳舞影片好像又 上了一个层级。第五个缺点就是剪辑中间的转场效果都有点卡卡的，不太自然。那他们其实已经在事前都已经准备好了，但是我们到了现场我们才认真的讨论，那其实就来不及耶。那流畅的转场，其实你现场的镜位跟运镜都要想得非常非常清楚，而不是到了后置你才来拯救你的素材。对拍摄前的讨论也是非常非常重要，这是不可以忽略的一个步骤，它可以让你的影片品质变更好，让你的时间成本降到最低。第六个缺点呢，就是我们右上角的 logo。 大小太大了，而且边缘也没有留任何的空间。但是不知道当时有没有人叫我把它放大之类的。但是我现在看起来就是不太舒服，把整体缩小一点，然后再离边缘移开一点点，就是往里面走一点点，画面会更加和谐。这次调色我们走一个比较温和的路线，就是我们的高光跟暗部没有碰到顶端或底部。但是我现在看起来好像。 对比有点太低的，那如果把中间调的对比再增强一点点，应该会效果更好。那那个时候的调色可能还算是实验阶段，所以我们的肤色看起来都绿绿的，看起来好像吸血鬼一样，就不太正常的肤色。所以我们现在调色的时候，我们都有深入去调整我们每一个人的肤色。虽然有的人的肤色很难调。 就特别白，或是特别黑，它就会看起来特别可怕。那但是我们都会深入的去调整我们每一个人的肤色，才会达到完美的影像，而不会让每一个人都看起来绿绿的。第八个缺点呢，就是我们在调光的时候，背景如果有太多缤纷的颜色，或者是太过饱和，有点抢戏的颜色，我们就可以用饱和度曲线把那个饱和度拉掉，这样会让主体更加凸显，而且背景也不会这么抢戏。那还有整部片的红色，我都觉得有点太过鲜艳，不知道到底发。 发生什么事？就红色没有任何的层次，就整个都是红色，就太浓了。我们现在都会用 vector scope，然后确定我们每一个颜色都还在我们的空间里面，而不会破表，让它变纯红。虽然那也是另外一种呈现方式，如果你想要纯红的感觉，但是我们像这种影片，我们想要呈现是更多的层次，而不是纯红的效果，就要用 vector scope 去注意一下我们的。 颜色有没有破表之类的？最后一个缺点呢，就是我们没有外接麦克风来录制我们片头那一段讲话的声音。大家好，我们是 f u i r y 对，声音跟背景的声音其实就混起来。 就很吵杂的感觉，因为当时没有兔笼，所以我没有办法把任何的麦克风塞到我的 BMPCC 四 K 上面。那但是现在我已经有两个兔笼，一个是 YC Onion 的，一个是 Small Rig 的机顶顶板。那影片都在下方链接，有兴趣就去看一下吧。那当时没有办法接外接麦克风，那就算了，我们可以后置解决。但是我根本没有后置解决，像是我们现在就会有 noise reduction，就是音讯噪降，然我们 EQ 也会拉一拉，那 gate。 就是我现在研究新的东西，就是我没有讲话的时候，它会把那些噪音啊、底噪或者是其他嗡嗡嗡的声音，直接把它压掉，并更小声。然后讲话的时候，它再起来变正常的音量，那个也超好用。但是我当时都没有用，就变成一个直出的乐色音讯。接下来我们到优点的部分，那就是我们有好的东西，我们就要继续保持下去。 那第一个优点呢，就是外接的荧幕真的是非常好用，大家看回放的时候也都很开心。那当时我们是用一个球形云台，那其实就已经很方便，但是我们现在又买 Noga 手臂，就整个又更方便了。第二个优点呢，就是我们使用 B N P C C 拍摄，让我的整体效率高非常非常多，尤其是回放的时候，你像是 Canon 啊或者是 Sony，你要回放的时候，你要快转前面那一段乐色片段的时候，真的。 很麻烦，不然就是你会过头或者是快转，然后你看不到任何的画面。那 BMPCC 你用荧幕可以直接用滑的快速、超快速去找到你要播放的时间点，真的是非常方便，省下我非常非常多的时间，真的是超赞的。那我用 BMPCC，大家都知道它是吃电怪兽，但是我还是使用我们的 l p 一六。 小小电池，那为什么呢？因为重量，我觉得是非常非常重要的。你也可以去买一个 V 挂电池，然后就让整个东西变很重。那你就不能像我这样子拿着一个稳定器，拿着一台相机拍摄一整天，你一定会累死。不然你就要去买更多的 Easy Rig 啊，或者是其他的支持你手拿稳定器的装置，就变成东西阵仗啊都要变更大。所以 LPE 六还是有优点的，不是说。 L P 六都是智障，或者是怎样。第四个优点就是我们镜位高低有不同的变化，真的是效果非常好，可以呈现不同的氛围，尤其是搭配人跟镜头之间的距离来做调整，真的是效果超棒。就是我们用镜头语言来带。 整体的氛围。第五个优点呢，就是我们在使用电子影像稳定器的时候，我们要保持一定的 X Y 轴。那需要移动的时候，我们也保持 X Y 轴流畅的移动，而不会忽左忽右、忽高忽低。注意，X Y 轴是使用电子影像稳定器最重要的一个环节。你想要拍的自然，你就要注意 X Y 轴。电子影像稳定器最怕就是在 X Y 轴中震动与晃动，所以很多导演啊，或者是摄影师，还是很喜欢用这种机械影像稳定器，就是它可以在空间。 中流畅的飘来飘去。那如果你对这种东西有兴趣的话，我之前有做一个开箱影片，我会放在下方链接，有兴趣就去看一下吧。但是电子跟机械影像稳定器，它们各有不同的优势，所以你在不同拍摄场景，你会带不同的工具来使用。 而不是你买一个工具，你就可以打遍天下的。第六个优点呢，就是我们利用缩光圈来调整曝光，就变成我们大白天大概在 f 十左右。那我们最后一颗太阳下山那一颗，可能差不多在 f 五左右。那我们都使用广角镜头，那我们焦就肯定都有对到，就不会有对不到焦的问题。我也不用去追什么焦。拍摄这么多年，如果用广角镜头，然后户外又没有大柱可以帮你跟焦的话，我都会用。 六十到一公尺这个中间的对焦距离，就是定在那个距离，我就不碰它了。这样很棒。就是如果你物体靠近你，他们其实也都有焦；那物体远离你，他们就是它可能稍微没有焦，但是它背景又更没有焦，就是会有一个朦胧的感觉。那你也要注意你有没有前景的部分。那当然，你有办法手动对焦，你还是要手动对焦。那你没有办法手动对焦的时候。 六十到一公尺是我找到最棒的对焦距离，超赞。第七个优点呢，就是我们最后有拍摄一个一镜到底的部分。那我们一镜到底呢，其实要经过很多次的练习，才可以流畅，就是培养大家的默契啊，还有我们的运镜、跟镜位、跟机位到底要怎么搭配，才能达到最好的效果，这都要先经过。 练习呀，试走很多次，我们大概走了两三次吧。确定每一个环节都正确的话，我们再去执行，这样效率会更高，省下更多时间，而且你省下你的体力，你就不用拿着一个很重的影像稳定器在那里跟着他们跑，然后又。 NG NG NG，先试走，确定再去拍摄，省下非常多时间。来到最后一个优点啦，就是我们有好好保护我们自己的手腕。那这个是 3M 的护腕，我真的觉得非常推荐，就它的支撑性啊，还有它的舒服程度是最棒的。我已经买过各种不同的手腕护腕，那这个 3M 护腕是最棒的。那你在拍摄整天下来，其实你手腕是非常累的，因为你不小心。 再动一下，或者是不正当的施力的话，它就很容易扭到。有这个护腕，你就可以减少手腕受伤的几率，你也可以有更多时间拍片，而不会发生哦我手腕受伤，我不能拍片的问题。OK，这是我们今天的 Dance Cover Behind the Scenes 分享影片。那担新有这篇啊，你以订阅我频道，可以看更多的相关影片。这里有一个全部都是 Behind the Scenes 分享影片，Make sure you check it out。 My name is Kaiwan, and I will see you guys next time. Bye bye.